Where she's under, under. video çekmiyor. Alışverişimizi Çöpümüzü de burada bırakmak için şey yapıyorum. Daha fazla meyvemiz olmadı. Ya yarın bir tek. Bu küçüğü ne yapayım? Nasıl? Küçüğü şurada. Çakma koydum şimdi. Neyimiz? Kayra yine o şeyi mi sıktın sen? İyi. Nasıl sıktın? Parfüm müdür nedir? Ben biliyorum sen bitkin o men. Leş gibi koktu bir şey. Efe, nereye? Tut mir leid, dass ich stinke. Wohin? Oder du. Wohin? Wohin? Ne? Wohin? Mhm. Bıyıklarını kesseydin keşke. O ne yapıyordu ya? Korktun mu? Evet ya. Oha. Ben baktım korktu. Ekmeği aşağı koymak mı daha mantıklı yukarıya mı? Fark etmiyor ki. Kokuyor mu yani orada? Baba. Korkutayım. Hemen bu. Kan Lass mich! Darf ich? Ich will auch! Ich hab das Teil abgemacht. Mensch, da. Merhaba arkadaşlar. Ya kusura bakmayın hep böyle unutuyoruz ama şimdi biraz önce alışverişimizi yaptık. Çünkü cuma ve pazartesi burada bayram daha doğrusu e, Paskalya tatili. O yüzden e, kapalı olduğundan dolayı bolca bir alışveriş yaptık. Kovanımızı doldurduk. Şu anda standart yerimize gidiyoruz. Amacımız önce bir dinlenmek, rotamızı tam olarak çizebilmek. Çünkü evde bir türlü zaman bulup da yapamadık onu. Onun için şimdi diyoruz ki orada güzelce rotamızı belirleyelim ve e, Salzburg'a kadar gitmek istiyoruz. Çünkü e, daha önce 2 senelerde yaklaşık bir 8 sene önceydi değil mi? Yaklaşık bir 8 sene önce çekme karavanla gitmiştik ve çok güzel köylerden geçmiştik orada. Ama çekme karavanla bizim araç yaklaşık bir 16 metre olduğundan dolayı böyle tepelerdeki köylerde duraklama yapamadık. Onun için aynı rotayı tekrar kullanıp yani birebir aynı değil ama hani o tarz o, o yöne doğru tekrar kullanıp göremediğimiz o güzel köyleri durup gezmek istiyoruz. Ee, Onlardan da birçok kare yayınlayacağız. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Sonra görüşmek üzere. Buraya geldik Yerimiz işte. gene bomboş. Tam yerimizi <laughs> bulduk bomboştu. Demek ki kimse sevmiyor burayı. Öyle yani. Şimdi yemeklerimiz oluyor. Televizyonumuz çalışıyor. Show TV'miz. Bisikletle turluyorlar. İyi yapıyorlar ne güzel vallahi. Aman iyi yaptınız. Tamam ana. Tamam oğlum. Hadi hadi babam görüşürüz. Hadi görüşürüz anne. Evet kahvaltımızı hazırlıyoruz. Ya iyi karavanımız darmadan ama olsun. Kamp hayatı böyle işte. Feriş kız, sen ne yapıyorsun? Çiçek. Kızım çiçek toplamış. Kızım çiçek toplamış. arzu. Evet. 200 yani. Mavi Adisto. bekleyin. bizi bekliyor. Zili çalmadı. Oh oh. geri çıkıyor. Bakıyorum şuradan bir şey yok herhalde. Çıkıyorsun buradan. Tuvalete girecek misin? Bilmiyorum. Şimdi etrafını Hayriye ne oldu? Ne oldu sana kızım? Eksi. Eksi. Burkun'a geldik bak. Evet. Şimdi ne yapıyoruz Efe? Değil, mangale. Mangale? Mangale. Mangalımız yanıyor. Çekiyormuş, keseriz. Yapabilirsin. Ama nereye takacağını bilmiyorum. Evet, kamp yerinde akşam eğlencesi. 51 oynuyoruz. Oo. Papa glaube ich alle Joker. Hadi bakalım. Hadi Adnan göstersene. Evet. Yeah.